¡Oh, si quieren quedarse ahí, Thank <laughs> you. visão. Saludit Justin desde Panamá. ¡Ah! ¡Se va a escapar! ¡Acaba de aperturar!